ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि हमारे परिवार की रक्षा हो जाए रक्षा कुछ ऐसी कि जो किया कराया है या जो करने वाला है या जो कोई हमसे द्वेष भावना रखता है वो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग तरह तरह की क्रियाएं कर कर लोगों को बर्बाद कर देते हैं और ऐसे टोने टोटके बहुत ही प्रचलित हैं जिससे कि आप दूर बैठे कहीं भी किसी का अहित कर सकते हैं तो ऐसा करना वर्जित है हमारे शास्त्रों में लेकिन फिर भी आजकल के युग में भी ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक रामबाण औषध दूंगा जो कि आपको और आपके परिवार को बचा लेगी तो आपको करना क्या है कि जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इसका हर अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको एक छोटा सा हवन करना होगा अब हवन कैसे करना है कि पूर्वमुखी होकर आपको कुछ लकड़ियाँ ले लेनी हैं लकड़ी होंगी आम की और हवन सामग्री लीजिए जिसमें कि पीली सरसों लाल मिर्च और हवन सामग्री आपने ले लिया है पीली सरसों ले ली लाल मिर्च ले ली और नींबू 108 नींबू आपको लेने हैं इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए ये सब कुछ आपको उस अग्नि में स्वाहा करना है अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज ये सारी चीज़ें आपको घुमानी है सात बार और उसके बाद एक बार ये मंत्र बोलकर आपको जो है वो सारी चीज़ें अग्नि में डाल देनी है ऐसा करते जाएं और 108 बार तक ये क्रिया आपको दोहरानी है तो इससे होगा ये कि आप पर किया कराया कोई भी जादू टोना से भूत प्रेत कुछ कुछ किसी भी तरह का कुछ भी अगर नकारात्मक ऊर्जा भी है तो वो भी कोसों दूर आपसे चली जाएगी और ये इसलिए किया जाता है ताकि जिस किसी ने भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की हो वो रिवर्स हो जाए तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी कभी पूर्णिमा आए अमावस्या आए तो उस रात आपको छोटा सा हवन करना है और उस हवन के बाद आप पाएंगे कि आपका जो शरीर है वो हल्का सा हो गया है और इस मंत्र में ज़रा से भी त्रुटि ना कीजिएगा इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है मैं एक बार आपको बोल कर बता देता हूँ ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा इस मंत्र को आपने 108 बार जप करना है पूर्व मुखी होकर और हवन की सामग्री जो जो जो मैंने आपको बताई है उसके साथ एक नींबू लेकर आपको अपने सिर के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज सात बार और उसके बाद इसको स्वाहा कर देना है हवन की अग्नि में ये प्रयोग आपको हर पूर्णिमा और अमावस की रात करना होगा जब आप ये करेंगे तो उसके पहले ही दिन से आप इसका असर देख पाएंगे जो भी किया कराया होगा आपके ऊपर जो भी बंधन होगा वो सब टूट जाएगा यदि आप असमर्थ हों आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे करना है कैसे नहीं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर तो ये सारा कुछ आपको दीक्षित पंडितों द्वारा किया किराया जो भी आपके ऊपर होगा वो हटाया जाएगा और इसके बाद आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा आ गई है कोई बीमारी नहीं रहेगी कोई दारिद्र नहीं रहेगा बस आप स्फूर्ति से भर जाएंगे और आप जो हैं सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे मैंने बहुत से क्लाइंट्स को देखा है जिनका कि बंधन किया हुआ था और हमारे इस प्रयोग के बाद जो है वो इतनी ऊंचाई पर पहुँचे कि बस अब पीछे मुड़कर देखते ही नहीं हैं तो कई बार क्या होता है कि द्वेष में आकर लोग एक दूसरे का बंधन कर देते हैं बंधन से होता ये है कि जो इंसान है वो कितने ही पैर मार ले लेकिन अपने निर्धारित स्थान से कहीं नहीं जा सकता तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बंधन किया हुआ है तो आप इस मंत्र से अपना बंधन छुड़ा सकते हैं बहुत ही सरल विधि है कोई भी कर सकता है आप भी कीजिएगा और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर और व्हाट्सएप नंबर भी यही है धन्यवाद